Olá, gente. Nossa, tá muito baixo. Olá, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro. E eu estou indo agora pra uma festa do YouTube. GoPro? GoPro. so cute, right? so cute. GoPro. GoPro. What are you doing? Don't have, don't have. I watch out after. you can hear it also? Yeah. The sound? s o すごい持ちやすい。それかどこにおるかわかわからないけど、 <laughs> まあ後から動画。それ一って。それ使い切れてない。 <laughs> ファイブ。はい。それ持ってるけど使い切れない。初めはその前から撮ってるろと、それと編集してたけど。そう編集の時にだけ。最近使ってない。s y finalmente voltei aqui, minha casa. Gente, foi muito legal, foi muito divertido essa experiência de estar no evento no YouTube. Me desculpa por não ter filmado muito das coisas. Foi muito legal, foi novo o que eu fui hoje lá no evento. Maioria não, mas as pessoas que eu tava conversando lá não era a primeira vez. <laughs> já E assim, várias vezes já não foi nesses eventos do YouTube e tal. E essa é a minha primeira vez que eu fui lá. É, foi um pouco assim, perdido no começo. Eu fiquei sim com um pouco de medo, fiquei um pouco tipo, ai meu Deus, se eu não gostar, se não tiver pessoas legais. Mas no final das contas tinha sim pessoas muito legais. E foi muito bom de comunicar, porque o meu inglês ou no espanhol, que tinha pessoas da Espanha lá, não é nada 100%, assim né? Nada legal. Mas eu sei me comunicar, eu tento fazer o maior esforço para poder estar tá falando, comunicando, expressando o que eu quero dizer, assim, o que eu quero falar, porque o meu inglês não é <laughs> não é nada, tipo, eu nem fiz curso, nem fiz cursinho de inglês, mas eu, o meu inglês é tipo de série. Meu inglês é de acompanhar série, acompanhar canais é, de youtubers americanos, então é esse inglês aí, então. <laughs> então, não sei falar nada. Bom, o vídeo de hoje é esse, meu vlog do dia é esse. Eu acredito que eu não filmei quase nada, tipo, nada mesmo. Acho que eu só filmei um pouquinho é, antes de ir, um pouquinho quando eu tava lá, aí um pouquinho depois. E um pouquinho no final, quando eu já tava com amizade uh, da hora com as galera lá de lá, eu falei, fala oi pra, pra minha câmera aqui. <laughs> E o pessoal me ignorou. o pessoal me ignorou. Mas ok, não vamos falar, não vamos entrar nessa parte de que tem pessoas assim, pessoas assim, porque todo mundo, né, é diferente. Mas, resumindo tudo, é muito legal. Você que é youtuber aqui do Japão, é, você deve estar se perguntando como ela conseguiu nesse evento, como ela, ela foi aí. Bento, eu recebi no meu Gmail, então aposto que foi pra você também, porque tem Osaka, Tóquio e Nagoya. Agora vai estar tá escrito Ibento é, no e-mail, tá escrito YouTube, Ibento e tal. Essas coisas não é só pra quem quer trabalhar com YouTube, mas fazer vídeos por hobby. Tipo, eu faço vídeos em. Assim, esses vídeos caseiros, assim, mostrando o Japão, como que é o Japão pra vocês, ou ensinando essas dicas, assim, dessas coisas que eu faço e tal. É, não... O que, que eu tava falando mesmo? Que é legal nesses eventos de YouTube pra você conhecer pessoas novas, pessoas que, tipo, também faz vídeo pro YouTube e você pode fazer uma colaboração, talvez, ou não, mas... Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, desse vlog de hoje. E também não se esqueça de, de se inscrever no canal, dar aquele like também não esqueça de ativar o sininho, porque o sininho é importante. Talvez você esteja um pouco cansado de né, ficar falando, ah, se inscreve no canal, coloca, ativa o sininho e tal, mas ativar o sininho é importante pra mim, pra você, pra todo mundo. Então, ative o sininho e comente aqui embaixo se você é youtuber não se esqueça de assistir o meu, meu último vídeo. Então, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!